balidde ekikumi kyabwe bakiridde bayambye nnyo nrm nti one would have expected nrm with all the problems to baddukemu mhm. how many nrms have you seen defecting to other parties kyenkugambye they prefer to remain on the veranda of heaven instead of gongi ku muliro ekyo kitegeeza nti omukulembeze sigwe badduka era nakugamba wano nti take for example nenkugamba in libya muammar gaddafi lost his turning point that had made the ordinary libyans killing to him once gaddafi allowed in european companies in exchange for lifting sanctions he lost his political power base the libyans who had solidly stood with him when sanctions were slammed on libya abandoned him en mass he had convincing Ibrahim the harsh conditions on Europeans simply because he resisted their interest of plundering Libyan resources. However, once he gave out the same resources the people had sacrificed for to the very people he had blamed for sanctions on Libya, he lost his rallying point. Yes. Yes, it's a sobola. Mm-hmm. He, habiyarimana gubada utuga amba guwe kagoso wadu kule mesabatu uso ukuda ugenze mwarusa utese zana bu munga banyeno uyinza katifa tocheta agisa kama kutege nyonyo ufe kuluru yote liu temudiranga mtu newefula kanyama wawaka kakati besi je lolo ye wedeu but besi wena yanalize besi je besi je mugamba budi omuntu ye na ayagala kuje ateta tewali achirina mwana wange tewali akirina ne mukisa moto takirina ekyaki nabagamba nti ono his part nabagamba nti in my book the making of dr besige i attributed his rise to two factors one was his wife wini byanyima and major geno jimu mukwezi wini led the foundation led the foundation for besige's current political career ono his part Winnie had advantages that enabled her to do to, to do this without easy detection from political players in the government. Winnie started by uprooting those considered to be Museveni's strong pillars, those who would play a crucial role in future elections. However, she presented herself as an, an anti-corruption crusader and a reformer within NRM party Winnie also established a strong bond with the media. She realized the importance of propaganda as a, in a field where NRM fails badly. Winnie established a propaganda team. She bought new mobile phones. At that time, a phone was very important to any media practitioner. Winnie gave her group money. is a poor by nature because Ugandan media practitioners are, are poor by nature because of low levels of capital owned by media institutions. When he introduced a new mechanism to blackmail editors, for example, no editor will reject a story, whether true or false. It would appear on the front page of the newspaper. Therefore, When the doctor investigated this document, that allegedly the general had deviated original core values, he blackmailed both the new vision and the monitor. Dr. Bessie told the two dailies that he was giving it exclusively. kakati kinkubule mukaa mbabazi eh, alina omukazi alinga wini tumugonda alina omukazi alinga wini bubi waine alina omukazi alinga wini babi jali amukushinga uli omukazi yali mu yali mu parliament era nze kakandi yasoka okumbulya mukitabo kye mukino mu kitabo kye kitekamu the making of documentary ti kakandi alerted me ti besi yenenjuba tebava ku parliament nembuulira mayombo mayombo naga nti misa mirundi eti miteri tunyumye ebirala nobody can take on museveni from the west nekyekikakasa nga mukyala mutagamba omugenzi yagamba twagendanga mu nyumba yabesije wini tell your people to get out don't want politics in my house kakati nga ne intelligence temusobola mayombo yali musajja kyobaolaba nti besi gye baamuleeta kukuuma luggi lwa manju kakati oluggi alukuumye kati ekiseera kituuse banoonya musika wa museveni kakati besigye loole yeewedde obusobozi azina kabwatusi mukalulu kano besi gye talinaamu mukonobesi alina kyansi eki you see we bali mu presidential elections zifana na parliamentary we have uh, to cheat a hybrid presidential elections omuntu abadera nap mm. bwaba mm. bayine kibina kyo mu opposition leader go mukisa gwaina eh singa tugenda mu kalulukati besi na akalemeramu nafuka namba 2 mm. ne bwaba ina baba kabasatu mm. nakati abo bonna ne bwe basalidira bonna ne bagenda mukyamugisa muntu it does not mm. help uh, eh, reduce besige status mm. in parliament fdc bano babaka be fdc antiru omukazi asigaza erinnya lya bawi antiru nga omala kufuna divorce n'olyejjako bano babaka ba parliament bano babaka be fdc bino bye bakola byebweru benda bwenzi be bali mu maka ge FDC until nga time ebawe era sente zaabwe babo ba mwiru eziwebwa FDC will continue going to FDC you came on an FDC ticket which expires when nga so ya lingine eh, eh, yes. ya kabili yes. ya gundi mpya yuonu yu wajane okay. na yemu tuke Dubai mutransition mgundi mutransit na uva muna ugula kubindu this is what they are doing okay. you are preparing you will become a member ovumugisha muntu ozipate afuta kakati abantu babadde bambuuza nnyo wini wini kiiza wini kiiza mukazi mugezi why namugerageranyeza ku nyerere mm. nyerere yafuga tanzania emyaka abiri musanvu wageragiranyiza eh. wini kiiza eh. ku nyerere yes. nyerere yafuga tanzania emyaka abiri musanvu ngaagifikira ku socialism nyerere realized nti socialism afeirinzi mm. he must move to he was a realist tulina okukola capitalism mm -hmm. nyerere n'agamba nti nze afuze tanzania mu bwavu mu bino tiye afirikane e, egundi e, batugambanga twasomanga kkooti ya nyerere to reach a visit as a visitor for one day the next day give him a hall tusoma sosolizimu wa nyerere akoze wujama villages eddogo nerizimalawo edogo lyamala ujja mavireje ngaalowooza abantu abateekebwamu bafune amasanyalaze bafune amazzi baki nyerere bamugambako nti pipe sewali naga nti mudire amabanda ugond bambu azipipes kati nyerere bwatuuka n'amanya nti nze abadde ayimbira socialism i cannot now start naga ngenzi ne basajja be be yali ataddemu eh, eh, socialism ahamed salimu abamadi teyamusikira naye gundi sokoine bamutyamu accident ayina edward sokoine university prime minister naleta hasani mwenyi naleta joseph mukapa omukozi wa sente dikikwete tanzania moved towards kakati the same what i see in wini wini yakwata besije namutunda ekasese abantu bekasese babonyebonye olubiri lukubiddwa olwamumbere ono gundi kibanzanga gundi yamugamba besigye nti bwenvaawo ogoddawo kibanza nga yagenda okulaba nga nempala ekutuse kiba besigye tagaba kantu gwoyokya nyama mu ssabo naye lubaale takubeerako besige frustrated all efforts tali kukonizing abantu era mukatabo kange kiwandiika tikanimbabazi play that role betikamya was an envoy katikiro wa buganda envoy kigundu teyakwata gundi gundi card whoever comes to besige mubira servant nemugisha muntu abadde amukubira tamama nga yekkano hmm. kagati people have realized kagati ogamba kyoga nti eh, ekyadisi nabanoza nabo okumuliga ni baani they don't waste their time in opposition okumulika nebayingira ekibiina kyabesigi wy nti besigi abayamba okwogera olutalo lwabwe ah, you listen to museveni's doctor in the bush besigi was implicating updf mukutta abantu munothern uganda thats why ndi okumulikanizi baali bakiraba n'aba upc nti weyasinga eripulika when besigi adithese museveni people fight him we shall have a replica of the upc muwanga conflict nebamuyingiramu kati wini tasobola kukwata kibiina kirala oyo omukazi namutendereza wini atya okukwata ekibiina kyamugisa muntu agende akimaketinge hmm. watuleetera oli kaseese abonyeebonye akubiddwa emiggo olubiri lukubiddwa kati otubuulira nti oba oli kwatuleetera luli yali mufu kyekibuuzo kitange kyeyabuuza james walugembe webamala okubeera obwakabaka walugembe yagamba bamubuuza nti wa aventuranawe ah, ah, twamubuulira nagana okuwulira nebakuba obwakabaka gi walugembe yali mukyambalo kyamini nobot mm. manya papa nobot bwajja ewaffe kaliisiro nti anoonya bulu kitange namuganda naye walugembe tuyita basiru gwe watuleeteranga gundi watugambanga nti kabaka yekka kakati ati weefudde ki mm. eh? kakati oyo omukazi mugezi Kasese, there I, I can predict there is a political shift in Kasese. Kali. Kali. They will make a contribution to all these people while they're in the campaigns. I think that is building a So if we can have such people put together in one basket of our support. So when they come the two agency is there. You cannot negotiate with somebody who has already made it to the parliament. You look like a cheat. You look like a user. You look like a parasite. Where were you? When one was fighting to get to where they really want to be, a pool of members of parliament, if you can conquer 80% of all of them and they can averages to us. You see our Mose is going to win. That one is not questionable. We have all the tools to ensure that His Excellency wins and he's on State House. And that is obvious. He has to be in State House. But how ready are we to also manage the lower house? With the executive, we are totally covered. All the so-called scandals have not been originating from anywhere, but this opposition, members of parliament, and some of them have been NRM. And now for these NRM ones, who decided to side step and vomit on our feet, we have to do something about it. We have to shield ourselves with independent NRM candidates. So we need to organize a budget. So we should now be talking about the budget. The first role of the fellowship will be working on the budget. You people work on the budget and let it be readily available. Let it be readily available. We have it, we own it, and we command it. We are in a banana republic. In a banana republic, if you cannot use money to get what you want, what else can you use? So if you always can use money, you can get your way out. If you allow the opposition to have a lot of money, then the status quo changes. If Muzei has a lot of money, like what you're going to see in the forthcoming election. Don't expect anyone to defeat you. It is not there. You may have so many opposition, but a very small fraction, very small fraction, insignificant, can say, we don't need your money. But the rest, they always need money. So we need to act very fast and ensure that uh, we don't give room for them to shoot the two stronger candidates. We really have to do that very fast. Now, any ally that we really have and we feel we need them, we should organize a very strong budget. How? If we have a very powerful candidate, I can give an example like maybe Hanifa Kawoya, and then there is another stronger candidate who is not our ally and is not our friend. He could possibly be, or she could possibly be, a very close friend to His Excellency. So what I would suggest, you go to that gentleman or to that lady who like want, wants to fight our candidate, but it's not our ally. We tell that person that we are giving you half of the net payment of, of, of the five years. Can you please stand down or possibly not just stand out but, but support our candidate? On the other hand, if they feel they cannot go into that, then we have to sacrifice ours then we tell that person that now we are going to give you total campaign to make sure you go over this one. So that simply means we may have a, a, a friend right now. We may have an ally right now. But that ally may not be the most important person to deal with. When you look at the odds, if they are against our candidate and the other candidate, then you have to run to that candidate to see how much we can contribute. I believe the same can happen this country of every other constituency are likely to get in position. So you go and find a strong candidate there. You, you deal with, discuss with them. You tell them, you should not discriminate that this one is here, this one is red, this one is blue, this one is green, this one is black. No. I believe we can have we can have very good alliances. If we form them right now, it is going to be the best thing ever. So why am I saying this? All of the problems we have had, for example, in Raya, they are all rooted from these ministers, these uh, members of parliament who never liked us. But if we can do something about it are enough, I believe we can do a lot of changes. In the next term, we can be very, very, very robust. Because you cannot have the power of impunity unless you have a lot of support in the judiciary, in the parliament, and in the executive. Only when you have them is when you can go untouched. So that is what I also I would also like to think. Now, for the team that has already been working on to see that at least the Tamaram relaxes and brings down the pressures, I think it is high time we do something better than that. If there is a channel that is going, which I believe, because when I was getting a briefing, I, I, I think His Excellency took over. I was talking to, to, to Robert. He told me that, you see, the issues of Tamari to, to, to have been settled by now. It started with the fellowship. It went to one of the generals, then from the generals to the president. Now the president is the custodian and the person responsible. So that simply pushed almost everyone out. But can the fellowship also raise something very simple? It could be very petty. And you just take it over there. Has somebody thought about that? Okay. Yes, Chairman, what is it? Oh, actually, it, it all started with that. But you see, um, he's not a gentleman, so easy to approach. You might believe that it is very easy to approach that person, but it is very hard. Uh, we, tried all measures. Even one of the MPs from Mitiana uh, was sent to meet him. But when they met, it totally became a very different thing. So we had tried it. It is not that we have not tried it, but we totally failed. There are just a few people who can summon uh, Mr. Tamare discuss with him and do something, but not everyone. Okay, now that one is, is clear understood. Okay, so what I would think is um, if, it go, it, if it goes overboard, I'm telling you, we need to have him engaged in a number of things. Otherwise, I've been hearing so many recorded tapes of Mr. Chairman. I have to tell you, I've heard very many of them. And somebody was telling me, all of them, nearly all of them covering almost so many hours have been given to His Excellency. And His Excellency has been very busy listening to all of them. So that is somehow a risk, but eh, eh, that is life. We have to move on. We cannot give up. No, exactly. Um, yes, I've also been intimated that such a thing is happening. But anyhow, what do we do? Now we have, uh, if they are broken eggs, can we repair broken eggs really? I think we just have to give it up. Then we keep it smooth. Um, yes, we shall find a groundbreaking solution later. Uh, but I believe uh, Professor has more information about what is going on, all the updates. I've not been briefed uh, in the recent times about that issue. We have tried to avoid it because we, uh, are, we have been rebuilding the strength of the fellowship. So that is why we have not been so much in that. So thank you very much. That is clearly understood. Very clear understood so. Most of the communication is about what has been solved. There is no prison, there is no death threats, there is no promise or vows of destruction. So that arena is set down here. And now for those of you no service. and I'm not going to talk much about you, who have been noted by His Excellency and grief over all that has happened. Now, after receiving all that information, I believe that is why His Excellency had to hijack all the preparations to solve Tamaremi issue to his own because he called, I think, his brother and told him, I realize you have a project to compromise my man who is busy working in the field, plowing the gardens, weeding the gardens, and preparing a great harvest. You want to compromise him. Work at Bring It Ready to be my own initiative. So it was taken over. So none of us has a time frame for it to happen. Because you're saying you wanted to know when Tamarimiland is going to be compensated. So know you that. And why do you think His Excellency was interested in doing it that way? He still wants this man to put the entire fellowship under fire. So he doesn't want to look, it that, to look at it that it is something that was initiated and delivered by so and so except himself. Now, if you have a good brain, you can have an interpretation of that. He doesn't want Tamara to stop at all. He says he has weakened us. He, he has exposed what he didn't know. What intelligence could not tell him. Is that good or bad? Believe it at that. another conflict that really happened even in the even in the cabinet. tebayinza musasula hmm? anti omuyindi ali nabo mu meeting yabagambye nti ebyuma tebisobola tukwata saba yabadde eyo meeting yabaddemu abantu ga kikumi netuli ababiri anti by ebyankwatako chairman taguddeewo bajereze museveni kuleya bamugobezza obwe nebateekamu akawala naye nebaga nti o oh, yayise minisita wa energy namubuuza wakikola oti eh? mubuze driver we yazze afuka mumotoka ajja kuddayo ebugisu nengalabiyeobutambi buno lwaki tobusharinga ku president akugambye ati akugambye ati agambye ndi bwasiibamu tyabuyina bwonna bwonna zonna amugambye ati mpulira gwe eh, amugambye nti omusajja ansayidde ennimiro n'agitema amavunike n'agironda kati mwagala omukompromisinga ebintu byonna intelligence byetasobola kumpa weriziiso werizimital intelligence omwekimane dwaiyose wai dwairijikiti the money omusajja agai tumukanyukireyo wakiri ekikutiya tumukalyekuweza <laughs> aa muyina okukuwa ate nno ntu eyapusi yavuddemu anyiizi balina kideeru kya bilioninya babadde bakiteze pulezidenti nga bekwese hmm. ate yakigabidde mulala ntoya pusi ojja kubonaabona nnyo kasajja gwe eyakutuma okuneeregamu noono ono ayina omugadde omutwe ogumulinga bulooka oyo alibula n'akajiiko mu nyumba tmuliddamukuokamuntuwanotemuliddamu ekola eryomutwa bulijjo eh, eh, bonna bagaina monitor independent monitor independent ovu mm -hmm. musajja gaiti gonna tugalina eyo nosiktebatulina ne kwa minisi time mosi yatuula tanzania abo batuula wano obalabye obalabye nti batuula wano kati nrm kyovaolaba ku bombi naye ate sirumumba ku bombi oyo omusajja oyo oyo oyo oyo omusajja atawanya lubumba ali wano ali mu bano baliwa bano anti bano bayina palenary agenda yaabwe bo bakugambye tebafa ku mubaka wa palamenti yenna oba wa opposition oba waani babaliddeko sente nyingi nnyo mu palamenti babalya biliyoni nnya lebaali baleese ekiteeso nti e, e, reya ebulirizibweko wa saidi kuoluba kadagala weyeekanga ekiteeso ekitali ku agenda babalya biliyoni nnya kati baga katwetwalira abaffe kakati museveni ali kwajenda ndala bobi waini azina mazina kyenvuddemuga nti fenna tinakiwani kiwani kiwani fenna tuli ku kiwani bobi waini ali ku kiwani abasindika abantu bebwetaba manyi bano bebasindika Bobweni ali ku kiwani ali ku kiwani alaba abaze alaba abafumuzi ba tiagas bo bali ako percentage hmm. omanya omuntu kwasinga kulira mu sente mu tiagas segirinya eh segirinya bwa basiyazirya percentage ya segirinya chovola baba muli buli segirinya wabera tiagas mbawandi kidakata bu examples planting tiagas as a cash crop how the money is distributed when i name p incitisi people for tiagasi getse percentage okay kati bano ne babako kaso kanzijukize abantu baffe nti mnange waliwo enteekateeka bano aba proitorian group international baze bampeereza nnyo hmm. sente ku weekend ennaku zino waliyo pasa mageni hmm. yani baziweereza hmm. sendi weefu nenneriira ku sente kubanga munange singa abantu bano tebandabiridde bulungi omuteringeyo hmm. kati ogwo omulimu gwolaba ogukola hmm? e- e- okuba abantu abo hmm. siina sente zinfuna wa pulezidenti ngezo zibawa resourcemen military intelligence zimanyani is commitment very commitment tu abantu bange bampa eh, ninga muwalimu kiyamba kyokuwulira anti talina byafuna <laughs> tolaba abana abasajja ajja n'alonda n'ateekako ekigambo ky'obuwemu n'akomawo nga bakisome ngaalaba <laughs> kyayagala kyokka ayina <laughs> yubagde the veiko kakati nange enjogeramu byabuwemu tulabe anti njiri munzekka kabeti nze bo kye batamanyi esimu yange yamaanyi nnyo mhm. ti nebwokuba esimu nze noyogera nange novaako eyange malidde kikataano ngaekyawulya bimwogera <laughs> kuradiasiyamita nnya era oliwo obusajja bwabbesimu obusajja bwabba esimu bugibbirako nayeamiso nze mirundi owamisa esimu mugizeeyo nonzijjakontandikiragwe novaako uh-huh. novaako eh. eyange enjirekako naye dakika tano atenga byoyogera bogamba tia ulira bogatambuza aki abesimu bazeka kaludda wabale kwa rawe jibadia ne mpale wali wali ali kati chigundi chabo chino chigundi chino chino chibogera ko bachi teka ka bantu makumi ana chili overloaded omuya chinyiga nayo gera ne munne abanene abachiliko ho ho abachogera ke kiraba nene nga nabatwa nabakoze mwaka tambi sina yisi sobola kale tweyanza tweyanzige ampuliriza olunaku lwali tukwebaza obadde muweza mulungi owa pulogulamu eno kkiriza tukusibulire wano ate pulogulamu yaffe endala ejje the big story twagala kwebaza bingi nnyo ebitabu byetugenda okuba nga tukuleetera mu agenda 221 ffe wano wetukomye leero webale nnyo yonna gyosinzidde hajinajibu lwanda gabo